حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم أنتم نور الهداية أنتم للحق راية أنتم نور الهداية أنتم للحق راية حطموا قيد الغواية وانشروا نور محمد وانشروا نور محمد أسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تلي الأعادي لا تلينوا للأعادي لا تهونوا للعوادي أعلنوا في كل نادي أنكم جند محمد أنكم جند محمد إن تخليتم فشلتم زللتم أو تخاذلتم ندمتم أو تعديتم خذلتم يا تلاميذ محمد يا تلاميذ محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا نور محمد وارفعوا دين محمد إن واتباع لمحمد ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه محمد إنه دين محمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الخوارج وارفعوا دين محمد